estamos ante os octavos orzamentos e eh, a característica que teñen son as que sempre tiveron, non? Son ambiciosos, son expansivos, pero son prudentes. Temos o camiño ben marcado e non gastamos enerxías en cuestións secundarias ou menores que nos limitarían e perxudicarían aos, aos administrados. Claro vamos a ter disponibles para o ano 23 187,35 millóns de euros. É o orzamento máis alto de toda a historia da Deputación de Pontevedra. Este orzamento ten un crecemento anual en relación ao do ano 22 de un 6,55% e ten aumentado con respecto ao 2015 cando chegamos ao goberno ni máis nin menos que un 26,22%. Este ano imos aumentar de novo o plan Concellos, comenzábamos no 20 con 42 millóns e agora con 44 millóns. Xunto a isto quero recordar que aprobamos o plan REACPOM, 26,33 millóns, o de Porrense, 11 millóns, plan de reequilibrio, 19,75 millóns. Por lo tanto, unha chega de recursos para os concellos que non soñaban no ano 2015. Ni siquiera os podían soñar. Somos a provincia de toda España que máis recursos transfire aos municipios, o 33,77%. Eu creo que é un grande orzamento, un orzamento que ten no corazón a provincia, ao seu desenvolvemento, un modelo claro de progreso e un orzamento certamente progresista, ideado para mellorar a vida das veciñas e dos veciños, vivan onde vivan.